дӯстони азиз албатта айёми наврӯз фаррасии ана ҳамид ҳамин ид барои ҳар яке шумо муборак бошад ва бигзор қадами ана ҳамин ид хуҷаста бошад хуб маро намебинед на танҳо дар ин ҷо балки дар шабиб хуб дӯстони азиз консерти донаи мо идома дорад ва албатта ёдовар мешавем ки ҳар як сароянда баромади худро ба ду қисмат ҷудо мекунад қисмати якум ҳангоме ки ҳамаро маҷбур мекунад ба оне ки ба рақс барояд ҳангоме ки ҳама гарм шуданд ана баъд ба рақс қисмати дуюми гурӯҳи овринг ва аҳмад асалбеков дӯстони азиз қарсак барои ки гитара падвадид накард да саломат бар қулоқи бисёр аслишо падешка дӯстон азиз мувофиқи талабе ёру дӯстон ки ин рӯзҳо дар бадахшон наврӯзро ҷашн мегиранд ва албатта дар ҷои яке аз маконҳои зеботарини мо рӯшон ки бистякум число наврӯз мешавад ва баҳри шумо ва ман шузяк аз чап атрос ташаккур зиёд Has já pra trás Chcę krawą Si zdjęta ja Wa marszu az csapatra Fecekre van szízdétaja ekidon khu jwal ho baron sakvanos čau zaredzēt. Farkom naču tā mana dēļ. Nozak banos čau zaredzēt. امار شده از شهر راست شد روان سیزده دیاز یکی دان شد ما براز ناره درو مردم az csapatom Secekrával szízném tejat По маршруте az van, Secekrával szízném tejat که داخوز با ما براست در درو مردم راست ای که داخوز با ما براست Yolları aradım ya Dareleri vardım rera و موافقی دوستان سرودی رقصی دل میرا و جاها میروم عاشق و نشان بچه ها می روان عاشق و نشان می زدن وقتی که تو در کوچه و بازار آن چشم سیاهی که تو داری آن ناز و حدایی که تو داری آن چشم سیاهی که تو داری آن ناز و حدایی که تو داری چشم سیاهی که تو داری آن ناز و عدایی که تو داری آن چشم سیاهی که فرش سنگی دیوان دل میرا و جها میرا عاشق و نشان میزنه دل میرا و جها میرا عاشق و نشان میزنه وقتی که تو در کوچه و بازار آن چشم سیاهی که تو داری آن صدایی که تو داری آن چشم سیاهی که Mm-hmm. Colorado Lola Moshe da Canada Heroes of Para da Canada Donna Rafael da Canada Idi di Bichorado Lola Moshe da Canada گذاشتی دید و مقام داشتی دل با گذاشتی میمیرم از برایت با تو نکردم آشتی میمیرم از برایت با تو نکردم آشتی آگشتم آگشتم و گشتم او دنیا نگشتم او گشتم و دنیا نگشتم چی حرفا نشنیدم چی رنجا نکشیدم bir roza farada kerela Dansana fayda kerela Hidili biçarela Lana muşayda kerela Bir roza farada kerela Dansana fayda kerela Hidili biçarela Lana muşayda kerela Thank you. یادت بخیر باشم در کجای قسمت ما بود شب رفتیم یادت بخیر باشم در کجای او گشتم و گشتم با دنیا را گشتم آ گشتم و گشتم با دنیا را گشتم چی حرفا نشنیدم چی را نکشیدم یه زفرنا کردم داستان پیدا کردم دیدی بیچاره را لالم شیدا کردم یه روز زفرنا کردم داستان پیدا کردم دیدی بیچاره را لالم شیدا کردم یه روز زفرنا کردم داستان پیدا کردم دیدی بیچاره را لالم شیدا سلام باشید дӯстони азиз консерти идонаи мо давом дорад медонед дар ҷои кур нестам лекин аллакай смсҳо омада истодам ба воситаи коғазчаҳо метавонистед намедонам ба воситаи пул равон кунед <laughs> хатҳои худро медонед шуд ҳастем ки дар таърихи нонздаҳум ки консерти идона аст ва наврӯзи бадахшон ном дорад нафарони зиёд зодрӯз дорам ва нафарони зиёд соҳибҷашн ҳастам масалан нафарони зиёд ба монанди мадина шаҳло зарангиз нозим ва нуралӣ табрик мекунанд гулов ва диляро бо рӯзи зодрӯзаш кани ту диляҷон кани кани кани гулов ва диля ана ҳанамон духтаре ки зебо табрик мекунем шуморо бо самими дил ва боз аз номи баҷгалаи донишгоҳи технологӣ фаризро табрик мекунам бо рӯзи зодрӯзаш орзу мекунам ки тезтар калон шавад <laughs> шухӣ мекунам орзу мекунам ки хушбахт бошад ва орзу мекунад ки ҳеҷ гоҳ аз лаби бонувони зебои мо ханда дур набошад барои бонувони зебои бадахшон як харса медонед дӯстон албатта ҳангоме ки сароянда суруд мехонад ин хуб аст лекин ҳангоме ки сароянда аз қалби дил аз самими дил сурудро мехонад хурсандӣ ва кайфият аз ин дучанд аст айни ҳол дар саҳна 37 ё ин ки 38 дараҷа гарм аст анакнун 50 дараҷа гарм мешавад бовар намекунед агар бовар карданӣ бошад пас қарсак барои гурӯҳи андевалент چون بینا بر بیشی بینا دل میرا واسه دستم سوپ دلو خدا را ხმამაც ერთში სალემატვი და ბურგა სალემატვი სალემატვი عجب خاقه توی دستگاه sanırmat Mariyet yok ederse sosu möner Acab kagen tuya taskan sanırmat Mariyet yok ederse sosu möner Farak bömez dönek dino peruksu Napan hirat tuyo mesen şidömer Farak bömez dönek dino that you miss you got من برم که مست و نکتی را درستم نگاه تو و یانستن شده من فرق مست و نکتی را درستم نفهم خیرت و یامستن شده من خرق مست و نکتی را درستم نفهم خیرت و یامستن شده من خرقم از تو وقتی داد رخصه نفهم خیرت تو یا مستک شده سلامت بید